Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За газар доороо баялаг бол Монгол улсын иргэд бүгдээрээ л жигд хүрдэх ёстой. Яагад гэвэл энийг бол хэн нэгэн бүтээгээгүй. Харин одоо байгаль монголчууд бүгдээрээ нь заяасан баялаг юм аа. Тэг хамгийн зөв одоо хүртээх механизм бол баялагын сан байгуулж өвгөрөө дамжуулж одоо төсөл хөтөлбөр болно ирээдүйн хойд үед үлдэх. За өнөөдөр бол байдлаар эхний ээлжинд 1072 хувьцааг амилуулмаар байна. Энэ л үхмэл байгаад байна. Яг яах гэж авсан хаана бүртгэлтэй байна. Тэгэд ямар ч одоо ирэхгүй. Тэгэхээр одоо эхний ээлжинд бол яах бололцоо байна уу? Өөр ангиллын хувьцаа болгоод энийг. Өөр класс ангиллаг болгоод. Тэгээд одоо магадгүй одоо заавал татварын дараах ашигын тодорхой хувьцааг нь хувийн энэ ногд ашиглаж болгодог одоо англиар бол A share, B share гэж ярьдаг. Бас хөрөнгөний биржч гэсэн юм байдаг. Тэгэхээр иймэрхүү бололцоо байна уу гэж асууя. За хоёрт нь 2022 онд Монгол улс 32 сая тонн нүүрс экспорт нь гаргасан. Тэгэхээр 5 толгой болвол ойролцоогоор 6 тэрбум тонн нөөцтэй гэж ярьдаг. Тэгэхээр ч одоо 50% нь олборлоход бид нэр 100 жил хэрэгтэй байна шүү дээ. 100 жил. А тэрнээс наан одоо ойрын ирээдүйд нөөц хэрэгцээнээс гарчна гэсэн тийм судалгаа байгаа. Та бүхэнс бүгдээр мэдж байгаа бах. Тэгэхээр хамгийн зөв ирээдүйн орлогоо өнөөдөр үнэлээд тэгээ тэрийг одоо үр шимд хүртэх арга болвол гадаад муу дотоод ялангуяа гадаадын биржээр IPO хийх арга юм аа. Тэгжээч IPO гэдэг чинь компани үнэлэхдээ ирээдүйн бүх ашиг орлогыг базааж үнэлж байгаа арга. Тэрүүн дээр бол DCF гэх мэтлийн янз янзын тийм аргачлал байгаа. Тэгээ намайг 2011 онд JP Morgan-д ажиллаж байгаад бид нэр 5 толгойг үнэлсэн. Тэгээ 6-аас 9 тэрбум доллараар үнэлж байсан тухайн үед. Тэгээд эннийхээ одоо юу гэдэг нэ 25% нь бирж дээр зарыг гэж бодъё. Тэгвэл 1.5-аас 2 тэрбум доллар цэвэр болсох боломж байгаа. Тэгээ энэ мөнгөөр нөгөө бүтээн байгуулалтуудаа их бололцоотой 5 толгойд салхихан станц болон одоо нүүр сугаах үйлдвэр гэх мэтлэн. Тэгэхээр энэ дээр та нарт ямар нэгэн одоо судалгаа байгаа юу? Та бүхэн өөрсдөө одоо үнэлж үзсэн үү? Яг олон улсын жишгээр зарчмаар. Яг энэ дээр чадлах адилхан бас одоо Peabody Energy, Haraspatskaya за шинэ хуу энерги бол бүгдрэл IPO хийсэн 25% нь хөрөнгөний биржээр арилжж байгаа компаниуд. Тэгэхээр хөрөнгөний биржээр арилж байгаа компаниудын нэг давуу тал нь бол хамгийн одоо зөв топ менежерүүдийг авчрах болцоо байдаг. Хяналтын нь бол маш өндөр Дээрээс нь нэмээд одоо ашигт ажиллагаагаа бол идэвхжүүлэхтэй болцоонд олгодог төлтөө. Яг тийм мэрэгжлийн менежер хэрэгтэй байгаа юм. Энэ дээр. За түрүүн би хэд хоёр асуулт асуусан. Ахиад үүнийг дагуулад дөрвөн асуулт асууя. Эхний асуулт нь бол энэ нь одоо 5 7 цалгаас цаанцаа станцаа ямар байдлаар санхүүжлэх төлөвлөгөө юм бэ? Яг project finance-аар санхүүжлэн зөв. Тэгвэл өөртөө гаргаж яваад бол Монголд орж ирж байгаа нөгөө нэг валютын нөөцөн буцаал эргэж гаргаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр яг ханшин дээр бол том нөлөө өгөхгүй л дээ. Харин эсрэгээр энэ project financing болон IPO гэж юм уу сангуужд хамгийн зөв. Энэ бол за хоёр дахь нь бол нөгөө нэг биржээр арилж байгаа нь маш зөв хэрэг. Энэний үр дүнд бол өнөөдөр Монгол улсын төлбөрийн тэмцэл одоо ба 10 хэдэн жилийн дараа анхудаа эрэг гарч 160 долларын ашигтай гарсан. Үүний үр дүнд одоо төгрөгийн ханш чангаж долларын ханш буурж байна. Үүнийг дагаад богино хугацаанд одоо импортоор орж ирж байгаа инфляц буурах нөхцөл байдал үүссэн байгаа юм. Тэгэхээр энэ жилд нийт олборлтынхоо одоо хэдэн хувийг биржээр арилж алах төлөвлөгөө байгаа вэ гэж асууя. За бас шуур гүшүүний асуултанд Ганбатар гарвлээ. За <coughs> Бацуур гүшүүний асуултанд хариулъя. За 1072 хувьцааны асуудал бол одоо яг Эрдэнэс тавталгах компани 14.8% буюу 2012 оны 4 сарын 11-ээс өмнө төрсэн 2.5 сая иргэд Эрдэнэс тавталгах компани хувьцаа эзэмшиж байгаа. За 16 оны эхээр энэ хувьцаат зарим иргэдийг сай хувьцаанд оруулаад энэ хувьцааг нь зарах эргэлтэнд оруулах гэж үтсэн. Гэтэ энэ бол ингээд зогсцсон байгаа. За тэгэхээр одоо энийг эдийн засгийн эргэлтэнд хэрхэн яаж оруулах вэ? Мөн Монгол улсын одоо 2012 оны 4 сарын 11-ээс хойш төрсэн иргэдэг хэрхэн амруулах талаар бол засгийн газар дээр бол энэ талаар бол ажиллаж байгаа. За ер нь 2022 онд бид Эрдэнэс тавлан 1.3 их найд төрийн ашигтай ажилласан. Энэ дээр ногдлоо шиг хуваарлах хэсэх асуудлаа бол компани туусдаа танилцуулаад хувьцаа зэвсэгтэй оролтоор бол нэгэн шийдэг гаргана. Ер нь засгийн газраас барьж байгаа чиглэл бол компани бол яг л нөө бизнес зарчмаараа ногдлоо шиг тарах хэсэг асуудлаа компани ингээд өөрсдөө шийдвэрлээд энэ асуудлаа тооц хувьцаа зүйтэй урлаараа шийдвэрлэдэг байгаа зүйтэй маа гэдэг ийм байр суурийг бол баримтлан бол ажиллаж байгаа. За IPO гарах асуудал энэ өмнө нь бол Эднес таван толгой компани IPO гарах асуудал IPO гарах гэж нэг удаа орлого хийж ирсэн. Гэтэ энэ асуудал нь 2020 оны 4 сард бол энэ бол зогссон байгаа. Энэ асуудал бол амжилтгүй болоо. Тэгээд яг яг өнөөдрийн байдлаар бол бид бол нэмэлт IPO гарах асуудлаар бол яг одоо л судлаад энэ тал дээр бол ажиллаж байгаа юм бол одоогор ер нь цаашдаа энэ IPO гарах асуудлыг мөн дахин үнэлгээний асуудал энэ төрийг бол заашгүй авч үзэх нь зөв зүйтэй маа гэдэг ийм байр суурийг баримталж байгаа мөн олон улсын аудит хөндлөнгийн аудитыг энэ компанид яаралтай оруулж бид бас үнэлт өгнөл гаргуулах бол ингэж шаардлагатай бол байгаа. За 5 толгой цахилгаан станцын асуудлыг бол засгийн газрын уралдаан дээр эрчим хүчний яамнаас бол энэ асуудлыг бол гол төвлөрч бол ажиллаж байгаа. Яг эднес 5 толгой компани бол энэ дээр зөвхөн гарааны санхүүжүүлэх байдлаар бол ингэж оролцож байгаа. Ерөнхийдөө бол IPO гаргах бол олон улсын нээлттэй сонгочлол байдлаар энэ асуудлыг бол эрчим хүчний яам гол төвлөрөөд бол энэ дээрээ бол ажиллаж байгаа гэдэг ийм байдлаар бол ажиллаж байгаа бол засгийн газрын чинь 2 7 хоног өмнөх хурлаар бол энэ асуудал яригадаад хичмүшний яамын талаар бол таван талгаад бол хамтарч ингэж ажиллахаар бол яригдж байгаа. За биржээр бол бид энэ онд 30% бол биржээр бол ажиллаж гэнэ гэдэг ийм бол төлөвлөгөөтэй бол ажиллаж байгаа. А тузаар батлагдсан энэ оны борлуулах нүүрсний хэмжээ нь 23 сая тонн үрж бид борлуунууд ийм төлөвлөгөөтэй явж байгаа. Эхний нэгдүгээр улирал 7.5 сая тонн үрс бид борлуулсан. Яг энэ ирчээр явах нь бид энэ онд 30 сая тонн үрс борлуулах бол бүрэн болцоотой байна гэдэг ингэж тооцож байгаа. Тэгэхээр бид энэ нийт борлуулалтын үрсээ 30%-ийг бирж дээр бид арилжаална гэдэг ийм байдлаар бол үйл ажиллагаа зохион байгуулсан бол ажиллаж байгаа. шинэ зураг дорч хана. За, Санхүүгийн Ганбаатар гишүүн асуулт асууя. За, энэ чухал асуудал. Ерөнхийдөө бэт томлогдоод үрдүн гарч байгаа гэдэгт би итгэлтэй байгаа. Тэрийг өгөөс